हेलो बच्चों कैसे हैं आप क्या हाल चाल आपके नया साल 2020 आप सबको मुबारक हो a very happy new year to all of you इस 2020 में मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपने मंजिल की तरफ एक कदम और आगे बढ़ें या अपनी मंजिल को पाए 2019 में जो कुछ भी हम लोगों ने गलतियां की उन गलतियों को दूर करते हुए 2020 में एक नए तरीके से हम लोग अपना लाइफ की शुरुआत करें बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से ना रखें ना अपने आप से ना किसी और से ज़्यादा सोचे नहीं सोचने से फ़ायदा नहीं होता करने से फ़ायदा होता है गोल हम फिक्स करें कि हमें ये करना है बट बार बार कॉन्टिन्यूस हम गोल पे ना सोचे गोल के बजाय जो हमारा एक्टिविटी है जो हमें रूटीन में जो वर्क करना होता है हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें अपने रूटीन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन ले करना है रूटीन आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस अप्रोच के साथ चले मैं यही चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप 2020 में अपने जो सबसे पूज्य आपके मम्मी पापा है आप उनके उनको जो रिस्पेक्ट देते हैं आप उसमें और बढ़ाएं उनका आदर करें उनका सम्मान करें और हमेशा अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपके पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा को किसी तरीके से परेशानी हो मैं जानता हूँ आप बहुत समझदार हैं और आप इन चीज़ों को ऑलरेडी आप करते भी हैं मेरे कहने का सिर्फ मतलब है कि आपसे बड़ा हूँ तो शायद ये चीज आप अगर ना करते हो या थोड़ा सा कम करते हो तो आप इसकी शुरुआत करें 2020 मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ शुरू होगा और हम लोग अपने जो चैलेंजेस हैं लाइफ में आने वाले उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़े टेंशन नहीं लेना है लाइफ में टेंशन लेने से लाइफ में एक्स्ट्रा टेंशन लेने से लाइफ में एक्सट्रीम टेंशन लेने से लाइफ खराब हो जाती है तो हम गोल को फिक्स करेंगे गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे गोल पे ज्यादा सोचने के बजाय हम उसके लिए जो एक्टिविटी किया जाता है उसको कॉन्टिन्यूस प्रॉपर तरीके से करेंगे मुझे पता है जो भी कमियां हमें नजर आती है अपने अंदर में हम उसको दूर करेंगे और फिर लाइफ को आगे बढ़ाएंगे हमें अल्टीमेट सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा सभी लोगों के सपनों को हमें पूरा नहीं करना सभी लोगों को हमें खुश नहीं करना खुश अपने आप को करना है अपने मम्मी पापा को करना है और अपने सपने पूरे करने हैं बस इसी चीज के साथ आप आगे बढ़े मुझे पता है आप बहुत बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं और लाइफ में बहुत कुछ आगे करने वाले हैं दूसरों को देखकर हमारे अंदर में कोई ईर्ष्या ना हो कोई कंपटीशन ना हो दूसरों को देख के अपने आप को देखो हमने अगर अपने आप को एक परसेंट भी आगे किया तो हमने एक अच्छा इम्प्रूवमेंट किया हुआ है एक अच्छा हमने सक्सेस को पाया हुआ है हम किसी से कंपटीशन नहीं करेंगे अपने आप से कंपटीशन होना चाहिए दिमाग को शांत रखेंगे मस्ती करेंगे एंजॉय करेंगे ये सारी चीजें हम 2020 में करने वाले हैं मेरे बच्चे आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से आपके सहयोग से मैंने 2019 में बहुत कुछ किया मैंने 2019 में लगभग एक लाख हम लोगों ने सब्सक्राइबर ऐड किए यानी कि आपको अपने साथ ऐड किया हमने पिछले 2019 में लगभग पूरे इंडिया में इंडिया से बाहर भी लगभग 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया ये आप लोगों का फेथ है जिसको कि मैंने मेंटेन किया हुआ है और मैं पूरी कोशिश करूंगा फुल डेडिकेशन के साथ इसको और भी आगे मेंटेन करूँ मैंने अपने 2020 में एक अपना टारगेट रखा है कि जो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग कॉमर्स के अंदर दे रहे हैं उसी एजुकेशन को लोअर क्लास में फाइव क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास में जो बाकी स्ट्रीम के बच्चे होते हैं छोटे बच्चे होते हैं हम उनके ऊपर में भी काम करेंगे और अल्टीमेट मोटिव है कि अपने इंडिया को एजुकेट करना इनको बहुत आगे लेकर आना और लो कॉस्ट में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड कराना गांव गांव में शहर शहर में जहां भी हम पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंचेंगे और आपको यानी कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे चलो एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर आप बहुत आगे बढ़े बहुत आगे बढ़े अगर मेरा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में है तो आप उस चीज को आप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं खासकर अपने मम्मी पापा को लेकर आप उसको पूरा करेंगे और लाइफ को आगे बढ़ाएंगे टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए लाइफ बहुत अच्छी है इंजॉय करने के लिए और जिस फेज में आप है वहां तो और भी इंजॉय करना चाहिए आप उसको आगे बढ़ाए बच्चे आप सबको again happy new year all the best and thank you बच्चों thank you thanks for the support thank you C team की तरफ